Je déclare officiellement ouverte la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cannes Total Energies Cameroun 2021.